Ich wähle den Damian Müller, weil er ehrlich, pflichtbewusst und zuverlässig ist. Mein Generationenduo für den Ständerat, der Conny Graber und der Damian Müller.